Mm. Testa está い ã 洗い物するからちょっと。なーに。なーに。ね。大丈夫。えい。洗い物するからさ。 買い物できないじゃん。いいよ、しなくて今。はい。はい、よしよし。はい。ふふふふ。